你们快出来看看，究竟发生什么事了？快走！啊！都没有撞到，喊什么喊？哈哈哈不一会你们的世界马上就要天崩地裂了。哇！就算死，我也要撑死啊！ <laughs> 这是哪儿？哈哈，终于离开了。你是谁？为什么帮我们？救救我！这个世界上真的有龙？那我们岂不是很高危？ 这些坏龙抓我们上来干什么？坏龙当然是要做坏事的了。爸爸今天又没捉到羊，妈妈一定又要责怪爸爸了。笨蛋！给我上！ 一年一度的合作，老公加油！我等了你们很久了。啊！哇！啊！啊！岂有此理！ 是龙就是危险分子，我是好龙。啊，这究竟是什么地方？